This wicked spirit has killed the mother of this girl, her four day old child, her sister, and her sister's children. But when she attempted killing this girl, the grace of God was upon her, and that took her head, and she died. Çambo, Dino Monsieur. parole de l'homme. Oui. La parole fait combien de jours avant de mourir Quatre jours. Quatre jours. Are you seeing how it's painful? Oh, all the suffering, torment, nine months. You deliver the child. Tu as encore fait quoi J'ai tué sa petite sœur. Voilà où tu vois. J'ai tué sa petite sœur. Tu as tué son enfant, tu as tué sa petite sœur. Oui. Tu as encore tué qui Tu as tué ta part de petite soeur, troisième personne. Tu as tué qui encore Qui a tué l'enfant de ma petite soeur Tu as tué l'enfant de ma petite soeur. Qui encore C'est à cause de que je suis morte parce que je ne pas réussi. C'est à cause de que tu es morte. C'est quand tu as voulu la tuer que ça a pris ta tête. Hein Tu as tué sa mère, non Oui. tu as tué sa mère Oui. Donc tu as tué combien de personnes And go tu as tué come de personnes Six. Tu as tué combien to Toi seul, tu as tué six Ton village, c'est laquelle Mon village, c'est Baham. Hein Baham. Baham. Baham, L'argent. Hein L'argent. Ok. euh, affaire J'avais dit non. Ah, qui t'a donné la puissance Je travaillais avec mon mari. Tu travaillais avec ton mari. Comment Je vendais les comprimés. Tu vendais les comprimés. Donc vous avez un boutique de comprimés. Oui. Les médicaments. Oui. oui. Tu travaillais avec les. Qu'est-ce qui est arrivé the spirit of the woman talking inside this girl was initiated into a secret cult by her husband. This cult, called Les Jeunes de Buddha, is specialized in killing people through drugs that are manufactured spiritually in the land of the dead. People of God, I just spoke to you. That is how you know a prophet of God. Before the arrestation of this demon, the man of God, Prophet Frank, had just preached a prophetic message relating to social groupings that have simple appearances but are sects in disguise. Listen to what he said. Our Lord Jesus Christ was never distracted. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été distrait. But when you look at the life of a human being, si on regarde la vie d'un humain, is distracted by one thing or the other. Il se laisse distraire par une chose ou une autre. Sociability distracts. Distrait par la société. A lot of human being meetings distract. Beaucoup de réunions avec les humains distraient. Écoutez. A lot of human being meeting which is not the one of the gospel distracts. Beaucoup de réunions avec les humains, si ce n'est pas pour la cause de l'évangile, ça distrait. Amen. Amen. Too much jungle and village sociability meetings distract you. Donc la réunion là, c'était pour les jeunes de Bunda. Oui. Hein? Et dans la réunion là, on faisait quoi? On demandait de tuer les gens. It is a wicked thing for people to come together to strategize on how to kill their brothers and sisters instead of strategizing on developmental issues demandez à tous les jeunes de tuer, tuer les gens. Hein? Donc c'était normal. Tout le monde savait là-bas qu'on tuait les gens. Tout le monde dans la réunion. Parle. Oui. Maintenant, vous étiez à combien là-bas dans la réunion On était à 12. À 12, dans la réunion. Hum. donc, toi, tu as tué 6 personnes. C'est toi qui étais morte par accident. Ça a pris ta part de tête. La présentation. Because when I was just talking, I saw an accident, blah, pas pas person Maintenant, dis-moi, dis exactement comment, quand tu tues, les gens là te donnent l'argent comment Quand tu tues les gens là, ils te donnent l'argent comment Expliquez. mon Quand tu tues l'endemain, maintenant on a déjà prêté ton argent. Les gens, quand tu ils partent où Dans l'au-delà. Ils travaillent quoi là-bas jusqu'à vous bénéficier dans le monde physique. Il va... Donc ils travailler dans le monde spirituel. Hein Oui. Et puis physiquement, vous bénéficiez comment L'argent revient toujours au membre de la région. L'argent revient toujours. Il travaillent quoi et l'argent revient Ils travaillent quoi vont vendre les comprimés. Il va vendre les comprimés. Il vend ça aux gens comment Expliquez comment il vend aux gens. Parce qu'ils sont des esprits. Ils vont aux gens physiques comment Les gens les voient. Hein Les gens les voient. Les gens le voient. Où Comme toi et moi. Ils le voient où toujours en d'un où? ailleurs Ailleurs. Ailleurs comme où N'importe où dans le pays n'importe où dans le pays. Tu n'as pas là, tu avais tué et posté où Tu avais posté où J'ai posté deux Hein J'ai posté d'autres en France. Tu as posté d'autres en France. Oui. Donc ils sont en France en train de travailler. Oui. Hein Oui. D'autres où D'autres sont avec moi dans l'au-delà. D'autres sont avec toi dans l'au-delà, dans le monde spirituel. The demon reveals that when they kill a person through accidents, they collect his or her spirit, which will continue to dwell in the land of the living in the form of a living ghost. It is this living ghost that will be producing money for the person that sacrificed him or her through petty trading and sales. These spiritual slaves can be seen physically if you look at them with your physical eyes. But if God open your spiritual eyes and you look at them spiritually, they will likely disappear. Or if they are recognized by a relative physically, they will also disappear. This is why most often these spiritual slaves do not operate in the environment where they were killed. The occultic masters will always send them to other areas or even abroad. The spirit that has been arrested in this girl has killed six people, and their spirits in human form are working for them in France. This is what is commonly called in the West region of the Republic of Cameroon as Famla or Nyongo ou c'est par mois Par semaine. Par semaine, c'est These ghosts sell drugs in France for their masters, and each person brings about 5 million francs per week. And if we times it by the six persons that he has killed, it will give a total of 30 million francs per week, making a sum of 120 million francs per month and one billion four hundred and forty million per year. It is with this blood money that they build houses all over, buy luxurious cars, and sponsor terrorist attacks to shed more blood and make more money. Lord have mercy. Les esprits de mort vivants là, ils prennent les comprimés là où vous venez vendre eh? là. Hein? Tu les libres. Comment? les pas ici. Où Au membre de la réunion. Au membre de la réunion. Donc le membre de la réunion produit les comprimés dans le spirituel. Oui. Comme quel genre de comprimé Donnez le nom. Quoi Le quoi Le para, c'est quoi mort. quoi Le poitain. Quoi Le These drugs that are produced spiritually are common and cheap drugs that are used daily, such as paracetamol for headaches, cotaine and quatrine for fevers such as typhoid. The frequent use of these drugs and the cheapness permits these agents of the devil to get victims easily because everybody uses them. You will go and buy paracetamol, say you have small headache. You come and drink the headache people. In Jange, Jange, go from Jange. Go to Jange, Adina, but I just advise you. can they again? No. Okay. There are people here, money is rich in their mouth. Oh, when can The way you sit and calculate Jange, that is the same way demon calculate your life. Tu l'as connu? Tu as la sœur aînée d'Isabelle. Oui. Non, c'est la sœur que j'ai La sœur aînée d'Isabelle. Oui. Ok. Toi, tu connais la femme là qui parle? qui C'est qui Hein, hein? C'est ta cousine. Donc la femme qui parle dans elle, c'est ta cousine. Oui, c'était ma cousine. Elle est où Elle est morte. Elle est morte. pas comment Accident. Hein Accident. Accident. ça Et la fille qui parle, c'est qui La fille elle-même qui est là physiquement. C'est ma nièce, c'est la l'aînée en ma C'est ta nièce Oui. Mais elle dit qu'elle est ta cousine comment C'est l'esprit qui parle. Voilà. Capot de notre frère. Dieu vous donne le paracétamol, continue avec poitrine. Avec quoi encore C'est tout. C'est tout. those are select popular. Those are popular drugs that they always buy outside there. Hey! Ìyẹn fúlàmù ló bèèrè táksì làbá. you are watching this deliverance and you have somebody that died suddenly and is producing billions for somebody somewhere by the anointing and the grace upon Prophet Frank, let his or her spirit disappear and go to eternal rest. And let all the billions that they have provided to their masters, let that money also disappear from any bank or wherever it is found. In Jesus' name. Ah, France, vous d'autres démons là-bas. Ils sont beaucoup là-bas. Nombreux. Il y a plus de puissance démoniaque là-bas en France ou c'est ici en Afrique. C'est là-bas. C'est en France. C'est plus fort que là-bas. Oui. Euh, that is the reason why this is not possible. Go, go there. Amen. Glory, Europe, Tu ne savais pas quand tu venais ici à l'église Non. Hein Non. Non, comment Je ne savais pas. Tu, si tu savais il devait l'empêcher. Il devait l'empêcher Pourquoi Je fais tomber malade. Tu fais tomber malade Comme d'habitude Oui. Are you When you begin to feed people of God, Even some had to come for this all night, they did not come, they fought them like that. People say, I did not come to church because I was not feeling fine. Hey! I hear you! You are not feeling fine. Instead you come for prayer to the church, you say, you don't feel fine, you don't come to church. These aquatic people have spiritual monitoring mirrors, and each time they see that those they want to kill are going to where they can be saved, they will mount up strategies to prevent them, just as they tried to stop this girl from coming to Kingship International Ministries. But when God says yes, no one can say no. Je te brûle comment the demon confesses that the fire of the Holy Ghost emanating from Prophet Frank is burning them. That's why they did not want this girl to come to church in the first place. Il n'est pas encore mort. Il a tué combien de gens Il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Tué son premier fils. Tué son premier fils. Tué son petit frère. Tué son petit frère. Il a tué aussi les, les deux enfants de son petit frère. Les deux enfants de son petit frère. La réunion là, c'est où Exactement en C'est Dans Dieu de pas en Boula. C'est où de The headquarters of Legend de Buddha is in Dokpong in Douala, where they can connect to urban powers. Most of these occultic people hide under petty businesses to perpetrate their evil. For example, the president of Legend de Buddha has a building material shop, but his real source of money are the people that he kills. He has killed his wife, his first son, his younger brother, the two children of his younger brother, and is ready to kill more. tu Tu D'autres membres quoi Le président a quoi Le président a la Il a la Ceux qui ne font pas dans sorcellerie, qui ont les interdits, vous ne faites pas. On tire son argent. Vous tirez de l'argent. Comprenez Donc ceux des qui ne sont pas dans nos femmes là, sauf ceux qui Jésus-Christ. The only way to survive this kind of evil entanglement is to abide in Jesus Christ and let His word abide in you. People of God, connect to your power source so that these occultic people will be unable to practice wizardry on you and your activities. For example, this president that has a building shop material has held all the other non members captive by magical powers and they are unable to sell. La réunion est déjà finie. Hein Ça finit à quelle heure La réunion finit à 1030. À 30 La réunion finit. Il connaît ce qui se passe maintenant. Oui. Parle toi. Oui. Il connaît comment Ils ont des. Hein Ils ont des. Ils ont quatre. Ils ont quatre. Ils ont un miroir. Dans le temple là-bas, il y a quoi les éléments qui sont là-bas C'est quoi, quoi, quoi Par on voit. Il y a le miroir. Il y a le miroir. La bougie rouge. La bougie rouge. Et quoi Et une statuette. Et une statuette. Avec les cornes. Avec les cornes. Statuette avec les cornes. People of God, there are some of you that have these statues in your house. Every cow statue represents a spirit. Les deux cornes là, c'est à quoi les deux comptes servent invoqués. Les deux comptes c'est à évoquer. Les deux, les deux le statut. Le statut est le statut de quoi C'est le statut de quoi Ça représente quoi Ça représente le serpent. Ça représente le serpent. This occultic group uses a mirror, a red candle, and a statue with horns to monitor non-members and to possess them with one misfortune or the other through incantations. With righteous anger, Prophet Frank launched an attack on the kingdom of Legion de Buddha, and instantly all their spiritual gadgets caught fire. Distance is not a barrier because we serve a God who is omnipresent. C'est toi statue. Are we talking together? To us that est des jeunes de Bourda en devant dans le quartier Santos. Fais by the Spirit of God, Prophet Frank summoned the president, and his spirit came forth and spoke. Huh? Huh? esclave. C'est toi le président de réunion. Dis comment tu fais. Vite, tu gères la réunion comment The president reveals that they function like a common initiative group where they make weekly contributions and any member that kills a person within the week will be the beneficiary of that week's contribution. Aujourd'hui, je donne une personne. Une semaine après, l'autre donne, ainsi de suite. La personne qui tue une personne bénéficie l'argent. Et bénéficie L'argent. Mhm. Vas-y. Président, continue le discours. Oui. Et puis, nous avons, cette personne travailler l'argent. Oui. Donc présentement, comme tu es président, vous avez envoyé combien de personnes, postées, combien de personnes de travailler pour la réunion Si on veut compter à tout, avec tout notre membre, on peut compter même 50 personnes. 50 personnes oui. Si tu veux compter en tout, donc les 50 personnes sont postées où D'autres sont aux États-Unis. Oui, combien sont aux États-Unis Il y a Il y en a aux États-Unis. Quelles sont les professions quoi là-bas pour travailler dans les pharmacies et d'autres dans les hôpitaux. dans les pharmacies et d'autres dans les hôpitaux. The spirit of the person that has been killed will be assigned to a task that will be bringing money weekly. The occultic group has killed about 50 people. 10 are now working in the USA in hospitals and pharmacies. They are in charge of killing patients and the drugs that they sell contaminates them with HIV. These 10 people bring an income of about 50 million francs CFA per week, about 200 million francs per month, and about 2 billion 400 million francs per year, 2.4 billion francs. Dans les hôpitaux, aux États-Unis déjà on Oui. Ok Ne me parle pas le gros français là. Tu parles ce que je ne veux pas comprendre. Hein, je vais avoir le feu. Tu sais que c'est feu non Hein Ceux qui viennent étant quoi Ceux qui viennent étant demi-morts, on les Voilà. Ceux qui viennent étant demi-morts, vous le tuez seulement. Et quoi encore Et puis ceux qui travaillent dans les pharmacies les compromis que nous les envoyons, ceux qui prennent ça attrapent le sida. Ceux qui prennent ça attrapent le sida. noms c'est le distributeur de sida aux États-Unis. Ok. C'est tout. Les deux travaillent seulement dans les hôpitaux et les pharmacies. Et les hôpitaux utilisent seulement les gens qui viennent des morts Et les autres qui viennent sont comment Certains qui viennent et ont qui qu'ils ont beaucoup d'étoiles. When these occultic people discovers anybody with a bright future, they will not kill you. They will use your star to make money. Money, money, the root of all evil, says the psalmist. Les 10 personnes là aux États-Unis, ça vous donne combien d'argent au Cameroun par, mois, par, par semaine Ça donne combien 50 millions par semaine. Parle de 50 millions par semaine. Les 10 personnes là aux États-Unis donnent au moins 50 millions par semaine. Donc le quinquennat là que tu as, c'est un camouflage. Oui. Hein Oui. Où sont les autres biens Tu as encore quoi et quoi et quoi, président tu as 30 millions de francs CFA maintenant dans ton compte. Oui. Et quoi encore J'ai la quincaillerie. Oui. J'ai les voitures dehors. Tu as les voitures dehors. Oui. Mhm. Les gens qui travaillent pour toi, tu le fais comment Tu le tues aussi Non, ceux qui travaillent pour moi, je ne les tue pas. Tu le fais seulement quoi les le serpent soit la maladie. Tu les introduis le serpent soit la maladie. Tu ne prends pas les chances. Quand j'introduis dans le serpent, ça veut dire que je prends déjà les chances. Tu prends déjà les chances. Il travaillent comme les esclaves pour toi. Oui, comme c'est le cas de Josian. Comme c'est le cas de Josian. Oui. Donc Donc, si maintenant que tu es dans elle, travailler pour toi, Lui, hmm. Spiritually, the stars of this girl is producing billions for her master. But look at her shoes and hair. This is wickedness of the first order. Oui. On dit oui, monsieur. Dis oui, monsieur. monsieur. C'est Tu ne vois pas ce qui est ici. Hein? Je n'ai rien vu, je ne veux rien voir. Tu n'as rien vu et tu ne veux rien voir. Voilà, tu vas voir un peu. Dans hein. <laughs> tes chaussures, feu. Sous tes pieds, Georges, feu. Partout sur ton corps, feu. Feu maintenant. Feu. Partout. feu. feu. feu. le sang, le sang, le sang, le sang des jésus le sang des jésus le sang que je pose une question. Tu as vu Tu ne vas pas, continuer. Tu as vu Oui, j'ai vu. Tu as vu quoi Qu'est-ce que tu as vu Hein Le Le quoi Voilà. Dis oui, monsieur. Dis oui, monsieur. monsieur. In their normal deceitful manner, the demon tries to intimidate the man of God with a dry laughter. But greater is he that is in the man of God than they that are in the world. Next, the man of God called fire from heaven to consume the blood pots that have been fortifying them. The president tries to defend his presidency by putting up some resistance, but the man of God broke all his powers of incantation with the word of God and the blood of Jesus. He will be saved. He will be saved. He will be saved. He will be saved. Amen. confessed that the power of God is stronger. To God be the glory. I, God is using me and doing this. I would have casted out these demons, but people of God, I want you to see the aliveness of Jesus Christ. You shall never be threatened. Never have somewhere you be threatened. No. What is your own must come to you. No man should take it from you. I say where you are, you must Don't be tempted. All of them are under our feet. When you mean it, you mean it, people of God. When you see traces of Satan in your thing, mean que des hommes. Donc, vous faites comment pour vendre Président, parle comment président, hein Tu vas parler, hein Oui. Ok, tu as compris. Donc c'est la souffrance, hein. L'un qu'on demandait le sacrifice, était venu passer. Eh, Haïti, c'est tellement des conneries pour servir cet homme. Regardez. Pas de paix, des conditions qu'on pose à droite interdit de faire quoi Voilà. Quelles sont les conditions Que sont les conditions pour vous avez interdit de faire Pour vivre normalement, quelles sont les conditions Les conditions qu'on nous a demandé de faire. Oui. Il y a quoi que les gens vous manquent que vous ne faites pas, comme les conditions On m'a une personne malade à l'hôpital. Donc quand quelqu'un est malade, vous n'apportez pas à l'hôpital. Même si comment Non. Vous préférez On ne peut pas accepter avec cet Hein On ne peut pas accepter avec cet This secret society has secrets. One. Never take somebody to the hospital. 2. Never reveal the secret of the kingdom. 3. Stay united. And 4. Do not help anybody. Et la deuxième condition C'est Je n'ai jamais révéler le secret. jamais le secret. Et l'autre Restez. unis. Hein Rester unis. Rester unis. Est-ce que vous faites, vous faites le bien avec l'argent là sur les gens Non. Hein Si on te donne l'argent, c'est que c'est le mauvais. Quoi Si on te donne l'argent, c'est que c'est le mauvais. Si vous donnez l'argent à quelqu'un comme l'aide, c'est que c'est le mauvais. Donc vous n'aidez pas les gens. Non. Hein Non. Ta femme est où Tu avais tué. J'ai tué ma femme. Par à quoi J'ai tué ma femme. Tu as encore une autre femme maintenant Non. Hein Non. Tu veux pas avec la femme là. La fille prend là. C'est juste ma copine. La fille prend la c'est juste ta copine. Hmm. Tu as déjà prends plan sur elle tu as déjà les plans sur elle Non. Je ne veux pas lui faire de mal. Tu ne veux pas lui faire de mal pourquoi Parce que je l'aime. Tu l'aimes oui. Hmm. Tu as. Tu as d'abord pris la fille noire là, tu as laissé. Tu as pris encore le jeune fille. Hein oui. Tu avais laissé le noir là pourquoi Parce qu'elle ne m'intéressait pas. Elle ne t'intéressait pas. Tu as pris maintenant l'autre ici. Ton est Où est la femme qui t'a appelé là Elle est où Elle est là. Hein Elle est là. Qu'est-ce qui est arrivé à ton temple Quels sont les dégâts qui sont arrivés à ton temple Hein Parle-moi de moi. C'est détruit. Qu'est-ce qui est détruit là-bas Tout est brûlé. C'est brûlé. Et maintenant, qu'est-ce qui va vous arriver vous arriver les membres, tout ce qui va arriver. D'autres vont attraper la folie. Hein? D'autres vont attraper la folie. Mm D'autres vont mourir. D'autres vont mourir. Hein? Et toi, tu vas faire comment Mourir. Hein Mourir. Tu ne peux pas aller te repentir. Cherchez une église, tu pas te repentir je trop de mal. Hein? fait de mal. Jésus-Christ est venu pour les gens qui ont fait le mal, qui se répandent. as compris? Vas-y, tu cherches une église, tu te répands là-bas. Ton téléphone est où maintenant? Mon téléphone, je l'ai laissé à la maison. Tu as laissé à la maison avant de venir ici. Ton corps est où maintenant? Mon corps est sur le lit. Ton corps est le lit. Ça fait comment là-bas maintenant Ça parle comme je suis en train de parler. Hein Ça parle comme je suis en train de parler. Ça parle comme tu es en train de parler. Ok, si on on appelle ton téléphone, tu vas Non, je ne peux pas, je ne suis pas dans mon corps. Tu fais quoi Je ne suis pas dans mon corps. Tu n'es pas dans ton corps. Oui. The Spirit revealed another important secret that as His Spirit is speaking in this girl, his body is talking the same way on the bed, but cannot pick up a phone call because the spirit is out. The body is the house of the spirit, and once the spirit is gone, the body is useless. This is to confirm that we live our lives at about 90% in the spirit. Amen. Clap for Jesus Christ. that is nothing. Clap for Jesus Christ. Jawabnya ramai lah pak, cupra lo. Hah? Istilah itu lupa pada jasa. Buka. Cek kali. Terus kita kali. Terus kita kali. Qui a détruit l'endroit là où je passais Hein Qui a détruit l'endroit là où je passais J'ai détruit l'endroit là où tu passais. Hum. On a détruit l'endroit là où tu passais. Clap for Jesus Prends tes bagages, tu pars. Et le renom là ne va plus exister au nom de Jésus-Christ. Sors et tu pars. Hein? Tu ne veux pas partir. Josiane, c'est ma femme. Josiane, c'est ta femme. Josiane, c'est qui Josiane, c'est ta femme. Oui. tu as vu la femme Tiens, Tu as une femme fatiguée. Tout va devenir les Sors. Je ne te demande pas, je te dis. ne peux pas. Avant que je prenne jusqu'à toi, toi, tu es déjà parti. has finally been declared free by the power in the name of Jesus. Another arm of Satan has fallen. To God be the glory. Amen. Ça va Regarde, on travaille. Ça va Ça va Voilà, votre nom, c'est qui Josiane. C'est son nom ici Oui. Ton nom, c'est qui C'est Josiane. C'est Josiane. Bien, marche, viens. Marche. Ça, c'est qui Ça, c'est qui C'est qui ici Oh, thank you, Lord. Ici, Josiane, tu es complètement libéré au nom de Jésus-Christ. you are completely free in Jesus' name. Amen.